Fala pessoal, mais um Diacho do Canadá começando pra vocês e hoje eu tô aqui com essa mulher maravilhosa, essa pessoa, minha esposa, nossa gerente de marketing, coisa linda da minha vida, né bebê? Coisinha linda! E hoje a gente vai falar sobre nossa experiência aqui no Canadá depois de seis meses morando nesse país maravilhoso, as minhas experiências, as experiências da Paula, se você tá interessado nesse vídeo, fica comigo e check it out. Você nunca apresentou o link no seu canal. É verdade. Ah não, você apresentou sim, eu acho. Ou não? Você já conhece essa criaturinha aqui, ó? Esta criaturinha de quatro patas? Dá oi, dá oi, Link. Oi, pessoal! <laughs> o Link é o nosso novo membro da família. A gente adotou essa coisinha linda nesses seis meses de Canadá, né? A gente adotou... Olha Nossa <laughs> senhora! gente adotou, e já morreu. A gente adotou o Link aqui no Canadá, ele é um, um cachorrinho é, que era da Califórnia, e, e, ele estava abandonado nas ruas, nas streets da Califórnia, veio pro Canadá e a gente resgatou ele. Então, para vocês conhecerem aí nosso mais novo membro da família também, e isso foi uma coisa legal que aconteceu com a gente nesses seis meses aí de Canadá também, né? A gente tem mais um, mais um membro da família nesse grudinho. A outra membra foi embora. É, a outra membra tá foi bravo. embora. Enfim, fala aí o que, o que, como é que foi a sua experiência, o que, que você. O que, que você tem para falar desses seis meses de Canadá? Bom, eu não tive muito nenhum problema assim de adaptação aqui no Canadá. Eu acho que a, a experiência que a gente teve de morar na Austrália meio que preparou a gente para qualquer experiência de morar no exterior, assim, né? Então, em relação a morar no exterior, eu não tive nenhum problema de adaptação. Eu achei que o principal problema fosse ser o clima, né? Que a gente já tem um problema para se adaptar com o clima, mas no meu caso, eu especificamente, eu não tive nenhum problema com o clima, eu gostei demais do clima, não tenho nada para reclamar, gostei do frio, da chuva, dos dias cinzas, não tenho nada para reclamar em relação a isso. Mas o Thiago já tem uma experiência um pouco diferente nesse sentido. Não, não é. Pra mim eu achei que fosse ser mais frio, na verdade, quando eu vim pra Vancouver. Todo mundo fala, ah, porque você vai pro Canadá e é muito frio, e você vai morrer de frio. Você vai morar que... num iglu. Vai morar num iglu, e, e, não é muito assim, né? E pra mim, assim, eu fiquei um pouco chateado com a chuva. Quando, né, quando a gente chegou, tava chovendo muito. Dezembro tava Dezembro chovendo. chove bastante, né? Então tá aí o apelido de Vancouver também, pra quem não sabe, é o apelido da cidade. Porém, isso não impede a gente de fazer nada. É, e, e, nos outros meses não chove tanto assim quanto hum, choveu é em, tá em dezembro. Você tá é, eu fiquei um pouco eu fiquei um pouco irritado em dezembro porque eu não gosto de chuva e tudo. Ah, mas é de São Paulo, não sei o que e tal. Então, eu não gosto. A, a, a cidade é conhecida como Vancouver, é uma das regiões que mais chove no mundo, né? Pelo, pelo menos aqui da América do Norte. É, tem até uma estatística de que chovem mais ou menos 200 dias por ano aqui em Vancouver. Então, é, são mais dias de chuva do que dias de sol, assim, no total. É, mas a chuva não é aquela chuva tempestade, é a garoinha. Então fica aquela garoinha e ela nunca vai embora. Mas é uma garoinha, não é uma chuva forte que chega a te atrapalhar, você não consegue sair de casa. Você consegue sair, mas vai estar uma garoinha, você tem que estar com guarda-chuva ou uma toquinha. É, eu acho que é uma coisa que não atrapalha tanto assim o dia a dia, se não estiver chovendo muito forte, não. Não, não, não obviamente que não é super cômodo pegar ônibus, esperar ônibus na chuva, porque não é todo ponto de ônibus aqui que tem cobertura, não. A maioria dos pontos de ônibus é só o ponto lá <laughs> É. E você tem que ficar lá na chuva, sabe? É. Mas a gente trabalha em casa, então a gente não tem esse problema, mas, né? É. Não posso falar da experiência de quem pega ônibus, que é outro esquema. É, o lance de trabalhar em casa também é outra coisa que eu tenho sentido bastante aqui no Canadá. É, como vocês bem sabem, a gente tem agência em São Paulo e em, em Brisbane. E eu ainda não abri 100% o escritório aqui, né? A gente não ainda é um espaço físico, então eu estou fazendo atendimento de casa, tô trabalhando de casa e cuidando de toda, toda a empresa nos três países aqui de casa. Então, Pra mim ainda é muito difícil a adaptação do home office, eu espero que daqui a pouco a gente já consiga estar tá com o escritório 100% pronto aqui em Vancouver para atender também, e aí vai dar uma melhorada. Então pra mim, esses seis meses de Canadá tem sido um, tem sido um tempo de, de aprendizado, a, a um novo estilo de trabalho para mim, né? Você já tá mais acostumado a trabalhar com home office também, então para ah, você é mais. Ah, Outra coisa legal é que eu sempre quis morar perto da praia, né? E Vancouver é na praia. Então, assim, não é, é uma puta praia, que você. Não é tipo Gold Coast, né? Que você tem lá o barzão, o jeito de surfar. É, mas é praia. Onda. Aqui não tem onda porque é uma baía, na verdade. Né? É, é uma baía. Então não tem onda, não dá pra surfar e tudo mais, a água é gelada, então as pessoas não entram muito na água e tudo não é mais. Não é como se em 4 né? anos de Austrália a gente tivesse ido muitas vezes é, na praia. É, eu não entrei também. muito na água, nem fui muito na praia, mas eu, eu, eu entrei... sempre gostaria de morar na praia, né? Acho que eu entrei na água umas 3 vezes que a gente tava na Austrália. É, Pouquíssimas vezes. A gente, né? a gente não, não ia muito pra praia, mas morar perto da praia pra mim é uma coisa que, que tem feito bastante diferença, assim, principalmente pra caminhar, fazer exercício e tudo mais. É legal estar tá ali na, na, na, hora da praia ali. E agora no verão a gente descobriu que lota de gente na praia. É, morar perto da natureza, né? Que Vancouver, querendo ou não, é uma cidade pequena e ela fica no meio das montanhas, né? Da praia. Então você tá no meio de lagos, você tá no meio de paisagens que não são comuns pra gente, né? Não é um tipo de paisagem paisagem que a gente está acostumado a ver nem no Brasil, a gente também não via na Austrália. São aqueles lagos turquesas, montanhas com neve em cima, então é, estar perto da natureza, a gente está daqui, né, da janela de casa, a gente tem vista para as montanhas. Então isso é uma coisa que pra mim faz, me faz muito bem, assim, né? Acordar, ah, ver lugar, as montanhas. De qualquer lugar de Vancouver você tem vista pras montanhas. É, não é uma ela, coisa ela assim especial, meio. porque a cidade é relativamente pequena e as, as montanhas ficam em volta. Então a, a natureza aqui é uma coisa incrível. Se você gosta de natureza, com certeza você vai pirar em Vancouver, porque é, é o destaque da cidade. Uma outra coisa que me chamou bastante atenção foi o atendimento ao cliente aqui. E para mim é uma coisa que faz toda a diferença é você ser bem atendido em todos os lugares que você vai. Então você tem as pessoas um pouco mais felizes trabalhando ali te atendendo, te servindo, seja num restaurante, numa loja. É, mas eu acho que uma coisa que aqui é, a gente sentiu muita diferença é que na Austrália também era assim, mas eu acho que aqui é até um pouco mais. Quando você vai, por exemplo, trocar um produto, qualquer coisa do tipo, eles são muito, muito... Eles confiam muito na sua palavra. Então você fala, sei lá, não gostei, tá bom. Eles não querem nem ver a notinha, eles não querem ver, saber, eles não conferem o produto, nada. Eu troquei a televisão aqui de casa três vezes. Sim. Né? A gente já trocou muita coisa. Né? Muita coisa. Assim, ah, não muita gostei. Coisa. Tudo bem, não, você não precisa ter um motivo, você não precisa ter a nota roupinha de cachorro, já toquei tantas vezes. Você não precisa inventar uma desculpa do porquê. Se tipo, você chegar na loja e falar, cara, comprei esse negócio, não serviu no meu cachorro, é. não ficou bom na minha sala, tipo, quero trocar. Tá Beleza, tá troca, você quer o dinheiro de volta, você quer pegar outro produto. Eles nem pedem a nota. Muitos lugares não pedem a nota e, assim, principalmente na Best Buy, que é uma loja enorme de eletrônico, você chega lá, tipo, não gostei, beleza, valeu, falou e, e é isso. Ah, e teve aquele do, final do ano, a gente comprou, nem lembro o que, que foi a gente comprou na Best Buy, e na semana seguinte esse mesmo produto entrou em promoção. Ah, tem isso também. E aí a gente foi na loja, né, falou, então, comprei esse produto na semana passada e nessa semana ele tá mais barato. E a gente recebeu a diferença. a gente recebeu a diferença. Foi só assim, ah, entrou em promoção, tá bom. Então aqui, tá bom. pelo menos na Best Buy, eles têm, você tem 30 dias, né, assim, 30 dias o produto entra em promoção, você Eles te devolve dinheiro. Isso é. é uma coisa que eu nunca nem imaginaria em fazer no Brasil. Nunca, nunca. De ir na loja e falar, ô, oh, que sacanagem, tá mais barato. Nunca, nunca. É que aqui a gente teve um pouquinho de, de problema pra se adaptar com o sistema bancário, porque é uma coisa um pouco antiga, eles gostam de um cheque, transferência aqui, se você fizer mais do que X vezes você paga. É uma coisa meio é, estranha. É, o é sistema bancário é aqui. é bem estranho aqui, eles ainda usam cheque. Eles pra, usam cheque. Pra comprar o carro, por exemplo, eu de passar no cartão cheque. de débito, não deu certo. Eu tinha dinheiro na conta, falei, eu vou pagar no cartão não dava. Eu tinha que ter ido no. Eles eu tinha não que liberam, no, é. é. eu tinha que ir no, nem ligando pro banco e falando que eu queria pagar no cartão não liberaram. Eu tive que ir no banco, pegar um cheque, assinar o cheque e entregar para pro, pro car dealer para ele poder liberar o carro para mim, né? Isso, isso é uma coisa que me incomoda aqui no Canadá. A gente passou várias vergonhas. Que é o sistema bancário. De é tentar comprar móvel, por exemplo, e o, eles não liberam o limite no seu cartão. Por exemplo, ah, eu preciso passar, não sei, mil dólares. Eles não liberam eles não liberam. Você... Não importa que você tenha dinheiro na conta, eles não liberam. Não libera. Você não é pode é conseguir passar valores altos, então... É horrível. É estranho, é um pouco Mas é estranho. é bem por causa de fraude, né? Aqui na América do Norte, mais nos Estados Unidos, por exemplo, já clonaram o nosso cartão é. duas vezes nos primeiros meses que a gente chegou aqui. É. Então tem muito esse negócio de clonagem de cartão aqui no Canadá e nos Estados Unidos. Então eles têm um sistema de segurança um pouco mais forte, assim mesmo, justamente por conta desse tipo de coisa. O último ponto que eu tinha colocado para falar nesse vídeo, na verdade, é sobre as tips, né? Sobre as gorjetas e sobre os impostos. Porque quando você vai comprar alguma coisa, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, você vai comprar alguma coisa de 50 dólares, não é 50 dólares o valor final. O valor final é 50 mais as taxas, mais né? O imposto, mais, mais o imposto, mais não sei o que. Então, tipo, se você vai comprar um, um, um videogame, por exemplo, custa 400 dólares, ele é 400 mais 12% que é o imposto aqui do Canadá. Se você vai num restaurante, o valor da comida é X, mais o imposto, mais a tip do garçom. Então, tipo, se você vai comer um por 10 dólares, você vai acabar é. gastando 15. Tem um imposto sobre álcool também. Se você, tá, é. se você bebe em algum lugar, você tem se que Se você vai beber, tem um imposto do governo, um imposto do álcool e, e a tip do garçom. É, é um pouco confuso no começo, porque é. você tá acostumado, né, a olhar ali a conta. Pelo menos na Austrália a gente não dava gorjeta, não é comum. Então você olhava ali o valor da conta, sabe que aquilo é o valor que você vai pagar. Aqui não, você olha o valor do, da comida, quando vem, né, você tem que dar ainda mais... Quando vem tem a surpresinha. A gorjeta, que é o, o ideal é 20%. 20%, é 15 então, 20%. você fala, ai que baratinho isso, mas quando você vai colocando uns 20%, 20%, 20%, vai adicionando aí É, e pra pedir comida no delivery aqui então é pior ainda, porque você tem o valor da comida... O imposto, o imposto a, a, entrega, tip do, a tip do... A entrega e a tip. A entrega e a tip, é. Então, tipo, um negócio de 20 dólares, ele vira 30 facilmente é. no delivery. Outra coisa que a gente reparou aqui, que na verdade a gente não esperava, é que as pessoas são muito simpáticas. É, a gente leu em alguns lugares, assistimos alguns vídeos de pessoas comentando que achavam o pessoal aqui de Vancouver meio fechado, é, meio não, que não interagia muito com os outros e a gente teve uma, uma impressão completamente diferente nesses seis meses. É, Todo lugar que a gente vai, tem alguém que para pra conversar, principalmente se a gente tá com os cachorros. Nossa, sempre. Principalmente se tiver com o cachorro. Para pra conversar, pergunta de onde é, ah, quanto tempo você tá aqui, seja bem-vindo. A gente achou todo mundo muito simpático, assim. Não muito teve... simpático. Não teve nenhum momento que eu falei, nossa, sei lá, sabe, essa pessoa foi grossa. Eu não sei por que as pessoas acham que a galera de Vancouver é fechada e etc. Eu não, eu não vejo isso de maneira Tem nenhuma. Tem pessoas que são fechadas, óbvio, né? Como qualquer lugar do é. mundo. Mas, sei lá, normal, né? Às vezes você entra no elevador, a pessoa não te dá bom dia. Né? Até aí qual que é o problema? Né? Normal. Né? Normal, nada de Para! Chega! E uma outra coisa que eu gosto muito daqui também, que a gente não estava acostumado nem na Austrália nem no Brasil, é que tem as estações do ano muito bem definidas. Então é, é chega até a ser engraçado, assim. Começou a primavera, ali na semana certinha, as árvores estavam todas floridas. Começou o inverno, tava, ficou bem mais frio do que quando bem tava no outono. Frio, é. No outono, todas as árvores laranjinhas e vermelhas, então a gente só não pegou o verão ainda, tá chegando. A gente pegou o verão tá em Toronto, né? É, e foi horrível. Tá chegando o verão e tá super, já tá ficando super quente. Semana passada fez 24 graus é, que pra cá é bem abafado, então acaba sendo um calor um pouco mais do que os 24 graus. Então as estações do ano bem definidas é uma coisa que a gente, pelo menos eu, gostei bastante. Eu acho que é muito legal você saber que você vai ter o inverno, o verão, a primavera, o outono, tudo certinho, e não só verão, é. como costumava ser na Austrália. Na Austrália, é. <laughs> Verão e verãozinho. Verão é, pra caralho. Eu gosto bastante disso também. Acho legal poder ter as estações certinhas. E, inclusive, estava falando do topo das montanhas, sempre tem neve. Mesmo no verão. Um mesmo, né, você vai sempre ver neve no topinho da montanha, assim. Mas, de qualquer forma, no verão fica bem quente, né? E no inverno fica bem frio. Então, se você está pensando em vir para o Canadá e você não gosta de frio, não tem problema. Não, vai, não é frio o ano inteiro. É frio quando é inverno, né? É calor quando é verão e, e por aí vai. Então, é, é, é uma boa para você que não gosta de frio vir no verão também e aproveitar é. Vancouver, né? É nossa, se for pra Toronto no verão, então, hum. a gente pegou 30 e poucos graus. Bom. Então, assim, no geral, é, a nossa experiência tem sido bem positiva, pelo menos pra mim. Eu tenho gostado muito daqui, não tive nenhum problema pra me adaptar com a cidade. A cidade não é muito grande, não é muito difícil de, né, de se achar, de entender pra onde você tem que ir. É, até o transporte público, que eu peguei poucas vezes, mas as poucas vezes que eu peguei eu achei muito bom, funciona muito bem. Então, né, eu acho que assim, não governo é uma cidade perfeita. Se você procurar problemas, você vai achar. Mas se você vier querendo aproveitar a cidade, ela tem muita coisa pra oferecer. E eu espero que a gente possa aproveitar muito mais do que, do que vem pela frente. Com certeza. E se você gostou desse vídeo, não deixa de se inscrever aqui no canal, já deixa o seu like aqui embaixo e comenta, você já veio aqui pra Vancouver, tá pensando em vir aqui pra Vancouver? Fala como é que são as suas, suas ideias, suas experiências, você já veio, comenta aí o que, você achou de mais legal pra gente poder bater um papo. E a gente se vê no próximo vídeo, né? É. Então é isso. Beijo, Beijo pra vocês. Tchau. Tchau.